Shalom. A partir de esta Perashat Bereshit, de este nuevo ciclo de Parshiot, nos vamos, Be'ezrat Hashem, con ayuda de Hashem, a traer apenas un comentario de Orahai Makadosh. ¿Qué será? Un o dos comentarios sobre cada Perashat se a gente teria que fazer todo o comentário dele, a gente iria ocupar todo o espaço da internet. entonces nós vamos pegar apenas un ou outro pirush de Orahai Makadosh. Mas para el público saber quién era Rabbenu Haim Benatar, que este é nombre de dele. Rabbenu Haim Benatar, originario de Marrocos. Eli era un grande hajam, se van a tener idea, de acuerdo a opinión de Baal Shem Tov, que nunca se encontró con Eli, y la anécdota hasídica dice que si se encontrasen los dos juntos iría a vir Mashiach. De cualquier modo, Baal Shem Tov, que moraba en Ucrania, hoy, a distancia e não tinha nem WhatsApp, nem internet, nem nada do gênero. Sem comunicação, conhecia Orahai Makadosh, pois todas as noites, quando as suas almas subiam, Orahai Makadosh dava shiur, coisas que a gente não consegue entender. Lá, é eh, el Mala. Ele faleceu com 47 anos e não teve filhos faleceu no dia 15 de Tammuz de 5503, há 279 anos atrás. Ele, eu tenho duas versões dessa mesma história que eu vou contar, mas eu vou contar a história que eu vi num livro que eu acho que é mais fiel, apesar de ser uma história muito antiga, Voy a contar un par de episodios y después vamos a decir a Segulot, que tenía la persona que estudia el Pirush de Rajay Makadosh. Él no recibía, nunca quiso ser contratado como rabino, a pesar de ser una autoridad rabínica impresionante. Él tiene libros. El más conocido es su comentario sobre el Humash, que es extremadamente profundo, inclusive con partes de Kabbalah bien profundas. que a gente não consegue entender, mas ele tem sobre Shulchan Aruch, ele tem livros sobre o Shas, ele tem livros sobre o Talmud. Impressionante esta figura. E o episódio que conta que ele teve que fugir de Marrocos por causa disto, ele teve que sair de Marrocos, foi que ele, como ele não queria, então ele foi se empregou como Orives, com um joalheiro no judeo. y un cara importante, era importante. en una oportunidad, él trabajaba apenas lo que él precisaba lucrar y ganar para se sustentar. qué decir que si él trabajaba dos horas por día y era suficiente un salario de dos horas, o pagaban por hora, pagaban por pesa entonces él tenía dinero para comer, no trabajaba dejaba de vivir Este dono de de esta joyería foi chamado pelo, pelo Palácio Real para fazer joias para um casamento que tinha de um dos integrantes da família real. E a encomenda foi, obviamente, grande. Muito bom. E o problema, como era grande e o tempo curto, então o sujeito, em poucas palavras, ele não conseguiu cumprir o prazo. O rei manda chamar ele, o rei na época era tudo que mandava, o cara estava com... estava tremendo, vai ser executado por causa disto, e aí ele joga a culpa no seu funcionário. Ele diz, a culpa não é minha, a culpa é meu funcionário que nunca vem, ele sempre falta, etc. E começou como é Yehudi, não? Então é fácil jogar a culpa nele, e assim o Rahai Makadosh, então ele é elevado para la justicia Real y el verdito es que a ser jogado na cova dos leões. Jaime Makadosh leva seus livros, Rabbenu Benatar leva seus livros, leva sua acoracha, leva su talit y e tfilim. E o pessoal, os está indo este va Vai ser <laughs> devorado en em cinco minutos. e assim como realmente ele é jogado, os leões ficam quietinhos em volta dele sentados, sem fazer nada. Os responsáveis se aproximam e olham para baixo. Dizem que não está com fome. Um dia. Acho que ficou, pelo que conta a história lá, mais do que um dia inteiro lá, dois dias, e quando o rei viu que realmente não acontecia nada, ele percebeu que essa pessoa é uma pessoa santa, e foi tirado de lá. Por causa desta razão, este é um dos motivos que fez com que ele fosse para Eretz Israel. Inclusive, ele está enterrado em Harazetim, Monte das Oliveiras, conhecido o local onde está enterrado, e que é uma segula muito grande a pessoa ir rezar lá, e vou contar um episódio mais recente. Quando os alemães estavam na beira, na beira de entrar no, la Palestina, no ¿eh? tenía Estado de Israel ainda, y os egipcios abrieron sus portas para que los alemanes pasasen y destruíssem un pequeño Ishuv que tinha de Yehudim, ellos vinham también de otros lugares, entonces todos os Yehudim en Jerusalém, pocos se juntaram a rezar. Algunos fueron a rezar en el túmulo de Rabbeinu Haim Benatar o Rahim Akadosh. Entre ellos, un rebe de Hostin y un rebe de Zvil. Y cuando terminaron de rezar, ellos estaban con un rostro y la clara y contente. Preguntaron para ellos por qué. Dice, a gente vio encima del túmulo de Eli un nombre escrito de Hashem, Yudke Vavke, na sua sequência, e isso é um bom sinal que o problema vai deixar de existir. Ou seja, e isso que aconteceu milagrosamente até hoje, ninguém sabe explicar, porque os alemães retrocederam e já estavam na beira, e os alemães, o exército alemão foi para trás e não passaram para Eretz Israel. O mérito deste grande tzadik. São poucos son pocos los sabios que fueron de, nombrados con nombre de Kadosh. Shla Kadosh, ¿cierto? Orahaima Kadosh. Son muy pocos. Entre ellos, único, ¿sí? Orahaima Kadosh. Rabbeno entiendo Entendemos la santidad de este hombre. Y existen varias segulot escritas en los libros sobre quien estudia Ora, Raima Caos, tem quem disse que um noivo que vai rezar no túmulo dele antes de casar, de certeza dentro de um ano tem um menino, é? Tem um menino homem. E Rav Haim Palaji escreve que o estudo no livro dele traz irá chamaim E outros escrevem que o estudo sequencial no livro dele traz que a pessoa tenha filhos sadikim. Para refuar, nós não vamos estudar todo de ponta a ponta, Jaime Kadosh, mas vamos levar isto em consideração e por isso que justamente escolhi este pirush, para que o público tenha noção quanto grande, eh, quantos são os nossos grandes hajamim, são importantes, estamos falando apenas de um que viveu há quase 300 anos atrás, a grandeza dele que até hoje vi, continua e tem muitos de, dentro dos Hasidim que estudan semanalmente y Makadosh de punta a ponta cada praja. Nos vamos apenas a trelar algunas explicaciones y espero que sea eh, productivo para mí primero y para vocês también.